Je ne suis pas la première nordique de l'Est qui soit mal accueillie au Palais Bleu. Et je ne serai sans doute pas la dernière. Par ici, initié. Salutations. J'ai pour vous un message de Valast, maîtresse des incunables. Tout à fait. Elle de Sud, elle... Oh. <clears throat> Vous avez rencontré le nouveau commandant <clears throat> solitude est un lieu merveilleux pour étudier ma passion. Ces nordiques de solitude me Il paraît que la cave du Palais Bleu compte un nouveau fantôme. Il y a quelques mois, une cuisine... Je travaille la peau de hors-cœur pour essayer d'en faire un bon cuir et... Je vais appeler les gardes Je me fiche de vos raisons. Je veux juste percevoir votre prime. Alm Sivis loué. Halte Vous devez passer par moi avant de pouvoir pénétrer. Bienvenue à Adressez-vous au registre. Veuillez attendre dehors. Nous vous rejoindrons dès que possible. Vous là, ça vous intéresserait de favoriser les échanges culturels Salut, je m'appelle Rigur... Mal, notre registraire. Merci d'avoir aidé notre glorieuse expédition. Très drôle. Rigur t'as Les robes d'elfes noirs sont... Merci. Et souvenez-vous de parler avec une grosse voix. Vous êtes maintenant ambassadrice adjointe.